Terima kasih telah mendukung OT Withdraw dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube OT Withdraw Tulung Selapan. Pimpinan karya kamera San. adalah nama grup konsep grup dua kali berturut-turut kita panggil satu grup ya konsep grup dan kawan-kawan silakan Silakan untuk konsep Oke, terima kasih. kasih untuk Abang Kocer ya. Bella kita panggil pengembalian berikutnya di sini. Atas nama grup Anak Rantau Grup dan Mitra Grup. Saya persilakan Anak Rantau Grup dan Mitra Grup. Saya persilakan untuk bergoyang naik sebentar. silakan untuk anak rantau grup dan minta grup. Kami silakan untuk naik kelas atas bergoyang bersama Widrau kita panggil pengemil yang berikutnya. Di sini atas nama grup tetap happy dan juga jangan ada dusta. Kami silakan grup tetap happy dengan jangan ada dusta. Kami silakan. silakan bagi guru yang sudah panggil kami harap secepatnya untuk mengelola tuntas karena kita waktu sudah mepet ya. Tetap happy dan jangan ada dusta.